Тема на денешното моје излагање е еврејските заедници во периодот на Втората светска војна го надополни и го го обработив со посебен осврт на Штипската еврејска заедница. Почитувам професор доктор Кирил Барбареев, проректор за наставата на Универзитетот и Делче во Штип, почитувам колега доктор Страшко Стојановски, почитувани учесници на научната трибина, присутни представници на Европската заедница во Република Македонија, на ромската заедница во Република Македонија, граѓани на градочки, професори, студенти, средношколци, дами и господа. Им представува особена чест и задоволство што денеска сум дел од оваа научна средина и ми укажа на можноста да говорам за живота текму кандидатите на еврејските заедници во Македонија во периодот на Втората светска војна. Секоја година на 11 март Македонија заедно со нашата и ваша европска заедница Се сеќава и доста не одбележува депортацијата на нашите 7144 сограѓани. Оваа година ја одбележуваме 73 годишнината од едното депортирање од Македонија. Тој трагичен ден, четврток на да далечна 1949 година, во рани утрински часови, биле присилно собрани од своите домови и однесени во поранешниот монопол за тутун во Скопје. По две ужасни изминати недели во три големи групи на три различни датуми на 22, 25 и 29 март, рече си сите сограѓани биле депортирани во германскиот нацистички концентрационен лобар во Требник. Полска од каде ниту еден не се врати. Бидки, покаќањето се однесува на периодот на Втората светска војна, мојот колега Владимир Јанев говореше до периодот од претпоточувањето на Балканските војни. Тука имаме еден вакуум од 30 на години, за кој има подготвено текст, меѓутоа на иницијатива на од колега доктор Страшко ќе го прескокнеме тој дел и ќе преминеме на започнувањето на Втората светска војна. На 6 април 1941 година Германија го нападнала Кралство Југославија без да ја никаква војна. За неполни две недели Кралството Југославија капитулира. На 15 април бугарската влада ги прекинува дипломатски односи со Југославија. На 17. кој 1942 година била подпишана безусловната капитулација на Галстука. Незината територија била поделена меѓу силите на Острата, Германија, Италија, Унгарија и Бугарија. Според поделбата, фашистичка Бугарија го окупирала најголемиот дел од Бабарска Македонија, а западниот дел од Македонија бил окупиран од фашистичка Италија. Во првите дени на Пруската војна, во периодот од 6 до 10 април, речиси сите еврејски трговски и занечески дуќани, целосно се ограбени од окупатори. Веднаш започнало ширењето на антиеврејската пропаганда и антиеврејските и ширење на антиеврејски пароли. Ова за ова задача бил одговорен тодогашниот да германски конзул во скопија Теодор Даниќ. Бугарските фашистички војски во крајот на април ја окупирале Македонија. Веднаш била организирана бугарска цивилна власт по модел идентичен на државниот апарат во Бугарија. Активиран бил и бугарскиот пропаганден апарат, била водена силна симулаторска политика во која биле вклучени разни културни организации, друштва, патурги и црквата, чи насоки биле координирани од бугарската полиција. Се започнало со применувањето на антисемитски мерки. Покрај одбувањето на Трговските и занечистите дуѓани во штипиле ограбувани домовите каде што живееле евреите и нивните има. Бројната документација сведочи дека евреите биле насилно притежувани од сите домови, а во исти трпиле сместувани германски и бугарски воени лица и административни службеници. Во бројните дуѓани кафеани, аптеки, кине и сладкарници до забранен влезот за евреите и на нивните лезови натес, забранен за евреи, за цигани и за пучки. Бугарската влада досадно ги следела фашистичките режими во Европа, нивното законодавство и пропаганда. Мерките против евреите се нижеле со голема брзина. Веднаш поставен во сила Законот за заштита на нацијата, донесен на 21 јануари 1941 година во Софија. Вториот дел од овој закон се однесува на мерките против евреите. Со него се одредувало кои лица се сметале за лица од еврејско потекло и како такви подпаѓале под силата на законот. Зачудувачки е законот со кој евреите не можеле да стекнат да се стекнат со бугарско државјанство. Бидејќи го Југославија веќе не постоело, евреите на територијата на на Македонија, вклучително и штипските, биле ничи државјани. Со исклучок на оние членови на еврејските, на еврејските заедници кои поседувале странско државјанство. Тие не можеле да членуваат во ниту една организација, дружини или друштво. Не смееле да заземаат ниту да извршуваат никакви изборни функции, да бидат трговски представници, да служат војска, освен во специјални групи кои најчесто биле работни, не смееле да случат брак или да се во конврачна врска со некој кој има бугарско државјанство, не смееле да носат бугарски имиња и презимиња кои карактеристично завршувале на ОФ, ЕФ и ЧИСКИ, на новороденчињата морале да им дадат имиња според список подготвен од Комисарството за еврејски прашања. Не смееле да држат услуга, Од бугарско потекло на пензионерите да евреи им укината пензијата. Без одлетна дозвола од полицијата, лесот на население не смело да менува десета на својот живење. Не можеле да поседуваат неподвижни полски има имали бројни ограничувања во областта на индустријата, трговијата, нечистото и така И други слободни занимања. Морале задолжително да ги пријават сите подвижни и неподвижни имоти во Бугарската народна банка не може да бидат собственици или акционери во било каква форма на предпријатијата од секакови театри, кина, издавачки куќи, локали, хотели, аптеки и така натаму. Веќе наредниот месец по февруар 1941 година Законот за заштита на нацијата бил надополнет со нови членови и одреби со цел да, се, да не се случат некакви пропусти. До крајот на март 1943 година овој закон постојано се надополнува. Во месец јули 1941 е донесен законот за еднократен данок на имотите на лицата од Европско потекло, за кој биле оданочени сите имоти. Данокот се пресметува во висина од 20 до 25% во зависност од висината на чистата вредност на имот. Со ваквиот закон, како Штипската, така и останатите еврејски заедници во Македонија, им престоела економска ликвидација. Според податоците со кои располагаме, во февруари на редната 1942 година речиси сите еврејски дутјани во Штип биле ликвидирани. Биле донесени наредби со кои членовите на еврејските општини биле обрзани да носат посебен знак, значка со прецизна наредба како да изгледа, шестократка звезда со жолта боја и каде да стои. Оваа значка морала морале членовите на еврејската заедница да носат на секоја глуза. На влезните врати од домовите на идеите да стои надпис Севжешко живалиште. На влезните врати од еврејските продавници и канцеларии на вишно место да стои знакот еврејско предпријатие. Бил погледен полициски час, според кој ограничено било движењето на евреите, односно постоела забрана за нивно движење од 20 часот на вечер до 6 часот на обед. На 17 октомври 1942 година Министерскиот совет на Бугарија донесува за наредба за згушнување на елечкото население во помал стандард фонд. Сите одземени елечки домови биле доделени од бугарски чиновници, поради бројните забрани за стопаништување и работување законите за одземање на подвижени и подвижен имот, оптеретеността од разни такси, даноци и илешкото население од Македонија, било толку осиромашено што се наоѓало на работа на елементарната екзистенција. Во едно овој закон и едно на невестија за депортирањето во март 1943 година се со цел да го збијат населението по еден помал станден простор. Има случаи и сведоштва каде што по 10 на 15 луѓе живееле во еден два на два собички мали трошни без никакво грејење, без никакви услови. Еленските заедници од Македонија еден долг историски период работеле самостојно и биле предводени од своји видно искакнати членови. Ова е периодот на меѓу, ова е меѓувојниот период, каде што во друга прилика ќе говориме за нивната организацијска оставеност, положба во општеството, правата кои ги жужимале и така натаму. За време на бугарската окупација, народната традиција и го оставено крај. На, общ, на общините, вклучувајќи тука и Штипската, Името на менето странско лице како делегат именувано од именувано од комесарот за европски прашања. Биле разрешени постоечките актуелни раководства, биле назначени нови од страна на комесарот за европски прашања. Дневните редови на седниците биле според точно потребен ред. Записниците од истите морале на да ги доставуваат до комесарот за европски прашања. Со посебен правилник се регулирала работата на синагогите и верските служби во них. За време на големите празници, каде е била масовна, присуствувале и по неколку вооружени бугарски војници. Елеските општини настојувале да помогнат на своето сиромашено членство. Биле организирани бројни активности, како на пример биле формирани младински комисии за социјални кризи кои субирале материјални средства за неповолените фамилии. Биле отворени. Кои ми каде се делеле бесплатни обреци, ги членовите со најосновни прекамбени продукти, како што се брашно, скомпер, компир, и сол. Единствено, условен, условно кажано, спас од незавидната, незавидната ситуација во која се наоѓале евреите било приключувањето приключувањето по народно освободителна и антифашистичката војна во Македонија. Поголемиот дел од европската младина се одзова на полиците на КПУ во борба против фашизмот се проценува дека дека прилика 18% или 1000 членови од еврејската младина од сите три поголеми еврејски општини на ниво на Македонија станат членувале во во народно освободителното движење. Во градот Штип, Исак Сион по директива на местниот комитет на Штип, развива изворена партиска активност меѓу еврејската младина. Успеа да ги вклучи во воспитната група Пепо Јуда Леви, Аврам Барук Сион, Исак Јаков Леви, Мој Здавец Сион, Хаим Леви Во септември 1941 година са Сион ги известува дека е предвидено на планината Печковица да се формира првиот партизански отред. Сите членови изразени подготвеност да излезат и да се вклучат. Во октомври 1946 година 41 простите Исак Сион во воспитна група ги вклучува и останатите евреи кои са преда се да приключат на народно собителното движение, като што се Исак Синто Леви, парот мој следи Виријан Облакај Бонано Жак Давицина. Двете групи покатно се разформираат и ги презема Васил Долгачевски и Тошо Ашов за членови на КПУ биле применени до декември 1941 година. Со членовите на групите се вршеле обуки за ракување со оружје и вршеле активни подготовки за борба против окупацијата. По група треба да се додадат уште 20 еврејски младици од Штипко биде организирани. Тоаковно утро на 11 март, бугарската полиција и војска во 4 часот наутро во градот Штип извршила блокада на градското мало и сите затечени евреи ги спровела полнежниот скоп од Затутон. Во 6 часот наутро, то камиони или пеш на железничката станица биле префрлени 131 семејство или 550 евреи од градот Штип. Оваа бројка не е дефинитивно утврдена, значи постојат неколку бројки 551, 553, сега Ова лето бевме помогни да посетиме Мемориалниот центар Јас во Израел и таму се сретнат еден документ кој говори дека бугарите бугарски документ кој се забележан 473 лица од градот Штип. Така да за сигурност не можеме да ја земеме бројката, меѓутоа општо прифатен така. Само еден член Исак Сион успеал да побегна од групата по поминувањето на камениот мост, налепата да Ѓиловици да се спаси. На железничката станица сите евреи биле претресени и им биле одземени сите скъпоценности. Со нив останале само нивните лични изправи. Со 14 вагони во 15 часов и 48 минути тренали за Скопје, каде пристигнале доста во ноќта околу 24 часот. На 25 март 1943 година Московската железничка станица натоварени во 44 железнички вагони на Бугарската железница по 14 часот тргнал дојде транспорт по кој покрај малку битолски поголем број на скопски биле натоварени и сите евреи од градот Штип. Били вкупно 2402 лица, придружувани од едно цело поделение на Нестаповци. Транспорт се движел по релација Скопје, Кралево, Зелун, Рума, Загреб, Линденбург, Чеховстов, Пјотурку, Варшава, Макинја и на крај Тремника, Полска. По пат до Древненка починале тројица. На 1. април 1943 година во логорот Древненка биле евидентирани дека престигнати дека пресигнале 2399 лица, Цифре до еден ликвидирани. При самиот пристигање германските чиновници нели го проверувале списокот и утврдувале точноста на бројката и заведувале дека вагоните кои пристигаат пристигаат празни, без ниту еден биз нито еден човек во нив. Во германската во германскиот нацистички концентрационен логор во Требенка после заедничка трагична судбина со евреите од градот Штип споделија и евреите од Скопје Битола Скопје Битола каде згасна 7144 животи од Македонија. Ова бројка нормално се вклучени и малиот пројави што живеа во останатите градови како што се Гергелија, Струмица, Титовелес, имаме евиденција дека живееле и во Охрид и така натаму. Со Сони буквално згасни и штипската и веска верска општина. згасни и делот од да штип, предпознати само за штип. Чисто информативно, Значи, вака изгледа концентрациониот логор во Тревнинка. Поделен е на, како една целина, поделен е на два логори. Тука се пристигало. Ова е првиот работниот дел се предпоставува, ова е бараките кај што биле сместени, кај што живееле, кај што ноќевале, хранеле, работеле така натака а ова е логорот 2 во концептот на Требинка, каде што се инсталирани гасните комори, кои исто така биле градени од евреи, од германски евреи, бидејќи го познавале јазикот, се со цел да биде изградата изградбата прецизна и нормално не поседуваме податоци за жал ова и колку време нашите сограѓани од Македонија престојувале во, во логорот, кога биле уништени и така натаму. Единствено сведоштво од бугарските полициски и од германските полициски војници кои се подат на судени, кажуваат дека а, процесот на извршување на екзекуцијата на овие лица траело од 30 до 45 минути до понивното пристигање. Значи сите сметаме дека тие биле а, безболно а, убиени и така натака, меѓутоа процесот на, на ликвидација трал 15 на минути, покажува дека бил на вистина долг и голем. Само мал број од нашите сограѓани евреи од на различни начини успеале да се спасат да избегнат судбината на нивните враќи да преживеат војна. Освен горе споменатиот Исак Сион на штипските евреи го нека преживеале и Хаим Јуда Леви, Исак Леви, Витал Сион, Мојс Руби Самоше, Мисин Давид Сион, Деон Каплан и Дейка. И денес имав можност да дознам дека уште една мала еврека е била ученик во основното училище тука во Штип успеала да се спаси од паркирањето благодарение на низината мајка која е стопила, се уште немам прецизна информација да ги соочна, меѓутоа тоа е едно живо сведоштво од депортацијата. Поради малиот број на преживеани идри од Штип, во градот повеќе не постоеле услови за обновувањето на Штипската еврејска верска општина. Кај да Леви, мој сумица Моши, Нисим Давид Ционов, од оваа група во декември 1945 година поднесуваат молба и стануваат членови на Гревската верска општина во Скопје, која донела одлука поради нивната лоша материјална положба и донела одлука да им се доделува до денара месечна помош. Моето денешно обраќање, и присутни, ќе го завршам со зборовите на големиот Морицо Романо. Се уште не можам да се помирам со фактот дека од Македонија исчезна сите цепа. Утеха наоѓам во македонците. Poslama sa mu do boravnih spomena, ljubovne.